<clears throat> În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a câștiga. Uh, mulțumesc, Adrian, pentru inspirație. Um, îmi aduc aminte de un episod uh, din viața mea în care, acum vreo 15 ani, când nu aveam bani absolut deloc, uh, și îi explicam unei prietene, un focat, că de un an de zile uh, sunt foarte, foarte deprimată pentru că nu, nu am bani. Și toată tristețea mea și toate filozofiile mele despre tristețe și despre cât de grea e viața erau uh, din cauza lipsei banilor. <clears throat> Prietena mea mi-a pus o simplă întrebare. Zice, ai putea să-ți imaginezi că ai acum chiar tot ce trebuie strictul necesar ăla pe care tu spui că nu o să-l ai niciodată și că e prea mult și că... Ia vezi, tu cum te-ai simți? M-a întrebat ea, dacă ai avea strictul ăla necesar acum. Mă, și-am avut un șoc. Am avut un șoc pentru că mi-am dat seama că tot tristă m-aș simți. <laughs> deci pur și simplu mi-a venit să crești și am zis, da, m-aș simți la fel de tristă. Ce vezi? Nu din cauza banilor. Wow, zic, nu știu, pentru mine asta înseamnă a câștiga, a fi înțelept. Eu cred că atunci am câștigat în înțelepciune. Pentru tine ce înseamnă a câștiga? Ceau!